Saluton, cae bonvenon al nia dimancia medito. Do, odio vi vo mi volas legi con vi el tiron el tractajo gentoi cae lingua internazia 1900. Dec uno, nie pagio 300 quardec nap. ne sole oni ne povas pruvi che ci un una logianto nella terra appartena alla sama gento al chio partenis li ai mal proxima e pravoi sed contraue, el tiu i persone chi sia si ande venon crom la religie fermita ai castoi la primulto stia tutte precise che li pravoi appartenis ne al tiu gento al chio ili mem non appartenas Kaj tamen ĉu iu povus diri ke ekzemple la grandaj rusaj verkistoj Kar Karamzin, Pushkin aŭ Lermontov ne estis puraj plej puraj rusoj kvankam iliaj praavoj estis ne rusoi? No, tio estas tre interessa afero laŭ mi. la plimulto de la homaro ancora o resonas laula linioi de gentoi, kai do de popolo e kai nazio e kai etnoi ni consideru la vorto in gento chi el ni diru ombre la vorto cioè ah o casa safero con la lumo no oh ya ne gravas la mm, punto estas che la Zamenhof la apparteno al gento anche o passa stra la beletro la letteratura protio li mencias russa in verkisto in kiu estis pra ave russai cioè kai mi pensas che ogni pos diri ti on ne multa i verkisto i fakte anche in aliai landoi kai lingvoi. no ni povas mediti pri la rilato inter eh, aparteno al gento kai aparteno al linguo kai al literaturo al beletro no estas uh, malfacila temo, sed kiel ne por dimancio lau mi. Estas bona temo, ciu? Bone, to mi esperas che vi juis vian uh, semen finon. Ni revidos nin morgau, cai nun restas nur por diri antauen sen fine.